Sud al ciui jen i vu dir vi o kaj ci mi volas instrui al vi kiel virusigi vian ideon aŭ produktajon en Esperantujo vere estas ses ŝtupoj entute Kiun vi devas sekvi, se vi volas che via produktaĵo estu vidata kaj poste aĉetata de ĉiuj esperantistoj circa la mondo. Kiel vi aŭskultu min, ĉar mi jam alŝutis pli ol ducent kvindek filmojn. Pli ol. Do, mi scias kio mi parolas. Do, nun, la unua stupo. Unu. Enmetu la vorton Esperanto en la titolon de via produktajo. Ju pli da fojoj vi povas uzi ĝin, des pli sukcesa via produktajo estos. Du. Uzu la bildon de Zamenhof. Ju pli da fojoj, des pli sukcese. Ne forgesu pri tio, se vi povas uzi grandan bildon de Zamenhof kaj aldonu koloron al la bildo, vi estos ege sukcesa. 3. Simple priparolu Esperanton en la produktaĵo mem. Kva? Parolu pri Esperanto tre pozitive. Au, tre negative. Vere ne gravas, vi simple devas elekti unu el la ekstremaĵoj. Do, exemple, vi povas diri che gi estas la plej bona lingvo en la tuta mondo. Gi superas ciuin aliajn lingvojn. Au, vi povas diri che gi estas la plej accia afero ekde la tempo de Jesuo. Vere ne gravas. Vi simple devas electi unu el la ekstremaĵoj. Kvin. Kai vir la play grava. Ne uzu esperanton mem. Se vi volas ke multe da homoj diskonigu gin, uzu la anglan, hispanan, la chinan. Vere ne gravas. Se se vi skribos en esperanto, estas problemo. Multe da homoj tre ŝatas esperanton, sed ili estas komencantoj kaj verŝajne ne komprenas vin. Do, elektu lingvon kiu ne estas esperanto ses. lo nomon de tre grava institucio au entrepreno en via titolo. Do exemple, se vi povos usi Google-on, au Microsoft-on, au ec, exemple, iun gravan universitaton, vede shaine multe pli da homoi, rigados vian produktajon pli profunde. Do, mi esperas ke vi shatas ci tiun mercatan lezionon kun profesoro Ivo Dia, kai se vi shatas gin, diskonigu gin, shatu gin, kai abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis. Alt mi trovos vin, kai veri kreos multe da fecajoi pri vi men. Citun edukan filmon ebligas Andri Timp, Bon Cora Comenzanto, Chris Pedru, Craig Robertson, G.B. Ante, James Harlan, Jason Knuckles, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.